السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الله محمد من قناة بي او جيم اليوم معنا فيديو جديد علشان نهكر آه، لعبة Dream League Soccer 2019 أول حاجة هن آه، description and hoşlarda bildirimde تعرف تنزل وتطلع في الصفحة أو خلص أنزل تلاقي هنا كلمة التحميل كده هتدوس عليها هنا هنا طبعا بعد ما التطبيق اتثبت ندوس تم كده هو انت ممكن تدوس فتح بس انا دوست تم تختار بقى بره هو طبعا هيجيب لك آه، علامة تحذير زي كده Dream League Soccer needs to download additional content from the Google Play Store يعني انت المفروض تحملها من Google Play انت طبعا هتسيبك منه خالص وتدوس اوكي هنا